Gua ada meeting dan gue terlambat. sampai di STD Bali kita mau ketemu sama salah satu dosen teman gua kita mau ngobrol-ngobrol kita masuk yuk Ya udah kelar meetingnya Mudah-mudahan jadi sesuatu yang keren sama teman-teman STD Ini keren Di Bali lihat dong Kunci motor ketinggalan di parkiran dan motornya aman ah, Kalau di Jakarta udah lewat motor gue kali ya Ini jalan yuk Canggu yang bagian sini bagus banget ya. dari motor turun karena asli guys keren banget loh meeting terakhir sudah selesai di Canggu Sore ini tujuan terakhir Nemenin teman lama, sunset Wah, tuh kelihatan nggak sunsetnya di muka, asik ya? Nah, ini dia nih orang ini uh, se Lagi asik pak ya Jadi ini dia orangnya Ini ketemu mau ketemuan, selamat datang di Bali <laughs> Apa kabar Nyonya? <laughs>